hello friends welcome to bind to Prayagraj YouTube channel myself Rohit और जैसा कि आप लोग जानते हैं <clears throat> मैं आपकी ओ लेवल में IT and IT tools and business system की क्लास ले रहा हूँ लेक्चर तेरह में हम लोगों ने ओएस को ख़त्म किया था ओएस कितने प्रकार के होते क्या फंक्शनैलिटी है और एस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उस पर चर्चा की थी और जैसा कि मैंने इस लेक्चर में बोला था कि लेक्चर फोर्टीन पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएँगे और जो आप देखेंगे अगर पिछले एग्ज़ाम्स में ओ लेवल के अधिकतर प्रश्न या अधिक बार ये प्रश्न आया है कि कंपाइलर इंटरप्रेटर में अंतर क्या है या कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर में अंतर क्या है या उनसे बनने वाले एक, एक नंबर के प्रश्न भी कई बार आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख लो लिखा है लैंग्वेज प्रोसेसर क्या लिखा है लैंग्वेज प्रोसेसर ये है क्या मतलब लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब सिंपल शब्दों शब्दों ट्रांसलेटर मतलब ऐसा प्रोग्राम जो क्या करे किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोलते हैं तो जो हमारा असेंबलर है इंटरप्रेटर है कंपाइलर है ये क्या है लैंग्वेज प्रोसेसर यानी एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है और तो किस टाइप के सॉफ्टवेयर है हमने शुरू में बताया था ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऐसे सॉफ्टवेयर है असेंबलर इंटरप्रेटर कंपाइलर सबसे पहले जान लो एक सॉफ्टवेयर है ठीक है किस टाइप का है सिस्टम टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या काम करता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग का काम करता है मतलब ट्रांसलेशन का कार्य करता है अब बात ये आ रही होगी ट्रांसलेशन क्यों करता है तो हम लोगों ने शुरू में बताया था एडिटोल बिजनेस सिस्टम की फर्स्ट क्लास में ही आपको पता होगा कि कंप्यूटर केवल जियो एंड वन जान यानी मशीन लेवल लैंग्वेज जानता है और हम लोग क्या जानते हैं इंग्लिश जानते हैं हिंदी जानते हैं यानी हम लोग हाई हमारी जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मशीन लेवल लैंग्वेज है तो जाहिर सी बात है हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होगा सिस्टम को या फिर उसकी भाषा में लिखें उसकी भाषा बहुत टफ होती है वन एन जीरो के फॉर्म में होती है दूसरा तरीका अपनी भाषा में लिखें फिर उसको इंटरप्रेट यानी उसको ट्रांसलेट कराएं फिर सिस्टम को भेजें ठीक तो, तो सरल क्या हुआ कि अपनी भाषा में लिखें उसको उसकी भाषा में यानी कंप्यूटर भाषा में कन्वर्ट करें फिर उस जो अपनी भाषा हमने लिखा है जो इंस्ट्रक्शन दिया है कंप्यूटर को वो कंप्यूटर अपने उसको ट्रांसलेट करके फिर समझे और हमारे हम जो चाहते हैं वो रिस्पॉन्स करें ठीक तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो असेंबलर इंटरप्रेटर कंपाइलर ठीक ये तीनों ही ट्रांसलेटर है पहली बात असेंबलर किस तरह का ट्रांसलेटर है तो मैंने जब बताया था कंप्यूटर लैंग्वेज की बात की थी सबसे पहले क्या था लो लेवल लैंग्वेज सबसे पहले क्या था low level language zero and one ठीक दूसरा क्या था assembly level language assembly level language यानी इसमें क्या होता है मिनिमोनिक्स होते हैं ये मिनिमोनिक्स नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सी लैंग्वेज क्लास देखिएगा उसमें मिनिमोनिक्स समझा गया मतलब सिंबल मतलब मान लो हमने ऐसे लिखा इसका मतलब आई एम गोइंग मतलब मैंने ऐट द रेट लिखा तो इसके अंदर पूरा इंस्ट्रक्शन पूरे इंस्ट्रक्शन का पैकेज है आई एम गोइंग अगर मैं ये लगाऊंगा इसका मतलब क्या होगा आई एम गोइंग इस तरह के लैंग्वेज यानी हर स्टेटमेंट के मेनोमोनिक्स बने थे हर इंस्ट्रक्शन के मेनोमोनिक्स बने थे उन मेनोमोनिक्स का यूज़ किया जाता था ठीक और तीसरा क्या था हाई लेवल लैंग्वेज ठीक तो low level language zero and one की भाषा जो कंप्यूटर की भाषा होती है जब कंप्यूटर शुरू में आया तो इसी में काम होता था लेकिन हटाया क्यों गया क्यों असेंबली की ओर बढ़े क्यों हाई लेवल की ओर बढ़े क्योंकि इसमें काम करना बहुत ही टफ था अगर एक जीरो एंड वन की मिसिंग होती है तो आप पूरा प्रोग्राम आपको समझने में फिर पता चला महीने साल भर लग जाए ठीक लेकिन तब नहीं था तो इसी में होता था तो डेवलपमेंट हुआ असेंबली लेवल लैंग्वेज की तरफ बढ़े लेवल लैंग्वेज आया तो थोड़ा जीरो वन से छुटकारा मिला लेकिन कितने आप कितने स्टूडेंट कितने मेनोमेंट्स बनाएंगे हर चीज़ का आपको पैकेज बनाना पड़ेगा उस पैकेज को याद करना होगा तो ये भी एक तरह था फिर हाई लेवल लैंग्वेज आया हाई लेवल लैंग्वेज आया तो इसमें क्या सुविधा मिली कि आप अपनी भाषा में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ठीक लेकिन कुल मिला के असेंबली में और हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग जीरो एंड वन की भाषा में काम नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या चाहिए आपको ट्रांसलेटर चाहिए जो आपके मेनोमोनिक्स को या सेबरी लेवल लैंग्वेज की भाषा को इसमें कन्वर्ट करे लो लेवल लैंग्वेज की भाषा में कन्वर्ट करे या आपके हाई लेवल आपकी इंग्लिश के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको यूनिट वन की भाषा में कन्वर्ट करके सिस्टम तक पहुँचाए और सिस्टम उस पर रिस्पॉन्स करे तो चलो असेंबलर समझ में आया असेंबलर क्या है एक ट्रांसलेटर है असेंबलर क्या है एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता है सोर्स कोड को ये देखो यानी जो हमने सोर्स को मतलब जो हमने असेंबली भाषा में असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद क्या बनाता है लो लेवल है ठीक यानी सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके असेंबलर के थ्रू किस में कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज की भाषा में कन्वर्ट करता है assembler is a system software and it is a type of language processor which convert assembly level language into machine level language यानी सिम्बलर एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है और लैंग्वेज प्रोसेसर है या ट्रांसलेटर लिख सकते हो वो भी सही है ट्रांसलेटर है जो करता क्या है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को यानी मेनेमोनिक्स को इनमें मतलब जोड़ दो तो और अच्छा हो जाएगा मेनेमोनिक्स को असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है ठीक असेंबली लेवल लैंग्वेज अधिकतर यूज कम मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि इसमें काम करना थोड़ा टफ था स्लो काम करता था हर चीज़ के स्टेटमेंट बनाने पड़ते थे ठीक तो ये सक्सेस ये सक्सेस कंप्यूटर की फील्ड में नहीं हुआ ये सक्सेस किधर हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ठीक जिसमें क्या होता है रिमोट वाली कार है या कोई एसी है बटन दबा दिया तो इतने घंटे चलेगा ये हुआ हुआ मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सेमी लेवल लैंग्वेज का ज़्यादा यूज होता था तो ठीक उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े high level language high level language जब आई तो उसमें इंग्लिश का यूज़ होने लगा इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देने कंप्यूटर लेकिन कंप्यूटर क्या हुआ जीरो वन की भाषा जानता है भाई वो कुछ और जानता ही नहीं तो यहाँ पे जो ट्रांसलेटर का यूज किया गया उसमें दो तरह के ट्रांसलेटर का दो तरह के ट्रांसलेटर आए या दो तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर आए एक इंटरप्रेटर एक कंपाइलर ठीक एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर अधिकतर ही पूछता है पूछा जाता है इंटरप्रेटर कंपाइलर है क्या या दोनों में अंतर क्या है इंटरप्रेटर का मतलब दोनों ही ट्रांसलेटर है लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो करता क्या है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर ठीक interpreter compiler is a language processor और translator which convert high level language into machine level language ठीक अब दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर है मैं यहाँ वन बाई वन लिख देता हूँ मिटा देता हूँ जो इंटरप्रेटर होता है इंटरप्रेटर वो line by line convert source code ठीक यानी इंटरप्रेटर जो क्या करता है जो भी आपके source source code source code मतलब जो आपने टाइप किया है जो आपका प्रोग्राम है जो अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है या ट्रांसलेट नहीं हुआ है ऐसे लाइन्स ऑफ कोड को हम लोग क्या बोलते हैं सोर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं सोर्स कोड यानी हमने नोट पैड खोला कोई प्रोग्राम लिखा तो ये क्या है सोर्स कोड है इसको हमने ट्रांसलेट कराया अब ये क्या होगा मशीन कोड हो जाएगा ठीक तो ये सोर्स कोड ट्रांसफर होने के बाद क्या बन गया मशीन कोड बन गया तो जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है वो line by line source code को कन्वर्ट करता है पहली बार कंपाइलर क्या करता है लिखता it convert of source code at a time into object को ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ये क्या करता है पूरे प्रोग्राम को मतलब आपका सौ सौ लाइन का प्रोग्राम है तो सौ लाइन को एक साथ पढ़ता है और उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन लेवल पूरे एक बंडल बना देता है ठीक उस बंडल को हम लोग ऑब्जेक्ट को बोलते हैं असल में वो मशीन कोड ही है ठीक तो ये कंपाइलर क्या करता है पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है ये कैसे करता है लाइन बाई लाइन करता है ठीक दूसरी बात if find any error then terminate अगर सौ लाइन का कोड है पचासवें लाइन में कोई गलती हो गई और इंटरप्रेटर क्या होता है वहीं से वापस चला जाता है यानी वो आगे मतलब पचास पचासवें लाइन पे थी इक्यानवे सही थी बानवे सही हो सकती है बावन तो सही हो सकती है तिरपन तो सही हो सकती है लेकिन जहाँ पचास पे उसने पाया कोई गलती वहीं से वो क्या हो जाएगा वापस हो जाएगा कौन इंटरप्रेटर इन कंपाइलर क्या करता है उसने पूरा एक साथ कर दिया तो ये क्या करता है चाहे जितनी गलती हो ये करेगा एक साथी तो लिख लो it find any error not terminate whereas collect the error मतलब it find any error then it not terminate compiler वही चीज़ कर रहा है और चौथे लाइन पे एरर है तो ये वापस नहीं होता है ये पूरा एक साथ करता है पूरा एक साथ करने के बाद इसमें जितनी भी गलती उसको कलेक्ट करता है मतलब तीन जगह गलती है तो इसने तीनों गलती को पकड़ लिया वो आपको क्या करेगा सो करेगा ये सो नहीं करता है ये क्या करता है नॉट सो द एरर पचासवें लाइन से चला गया वापस अब ढूंढो कहाँ पे है वो तो हम एग्जाम्पल बता दिए पचासवें लाइन पे है लेकिन अगर आप डेढ़ सौ दो सौ million million lines of code का प्रोग्राम होता है वहाँ पे कोई गलती आ गई तो ये थोड़ी बताएगा कि हज़ारवें नंबर पे है वो आपको ढूंढना रहेगा लेकिन कंपाइलर क्या करता पूरे मिलियंस लाइन्स को कन्वर्ट किया अब उसने इसको कलेक्ट कर लिया फिर आपको सो भी करेगा सो कैसे करेगा लाइन नंबर चार एगर ये लाइन नंबर पाँच एगर ये आपने क्या किया तुरंत लाइन नंबर चार पे गए एरर सही किया लाइन नंबर पाँच पे गए एरर सही कर दिया तो इसीलिए कंपाइलर क्या है ज़्यादा फास्ट है रिलायबल है आसानी से <clears throat> क्या करते हैं एरर को फाइंड करता है ठीक और इंटरप्रेटर क्या करता है स्लो होता है ठीक और क्या कहते हैं वो वापस चला जाता है और लाइन बाय लाइन करता है ठीक एग्जाम्पल में तुम्हारा कंपाइलर कौन कौन यूज करता है कौन कौन से प्रोग्राम सी हो गया सी प्लस प्लस हो गया जावा हो गया जावा में इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों यूज होता है जावा हो गया ठीक ये, ये सब क्या यूज करते हैं आपके कंपाइलर तुम्हारा पर्ल हो गया Perl language P E R L ये कब सी ट्रिपल सिंह पूछा भी है पर्ल हो गया पाइथन हो गया ठीक ये सब क्या यूज करते हैं लिख देते हैं पर्ल पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या यूज करते हैं इंटरप्रेटर और तुम्हारा सी हो गया सी प्लस प्लस हो गया जावा हो गया पी डॉट नेट हो गया ये सब क्या यूज करते हैं कंपाइलर यूज करते हैं C C plus plus Java B dot net compiler use करते हैं पर्ल हो गया पाइथन हो गया ये इंटरप्रेटर यूज करते हैं तो अगर आपको अगर दोनों में अंतर पूछे जाए तो इतना भी लिख देंगे तब भी चलेगा क्योंकि वो लेवल में एग्जैक्ट पॉइंट अगर लिखते हैं तो उसको कोई नहीं काट सकता ठीक बाकी और अच्छा लिखना है और बढ़िया लिखना है तो हमारे लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर डब्ल्यू पर जाएंगे आपको जो सा एग्ज़ाम देना है वो पैकेज आप बाई करिए उस पैकेज जैसे लेंगे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी लेक्चर्स की लेक्चर के साथ साथ आपको लाइव आके बताया जाएगा आपका ग्रुप बन जाएगा ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हैं नोट्स मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश में तो बहुत सारी इसमें है ठीक इसीलिए हमने इसीलिए हमारी टैग लाइन दी है घर बैठे पढ़े लिखे और पास करें तो ऐसे नहीं बुलाना दिया और करके दिखाया इस बार इस बार इस बार वाले हमारे एग्ज़ाम जो हुए हैं ठीक तो ये हो गया हम लोग का कंपाइलर इंटरप्रेटर ठीक सी सी प्लस अगर इसमें एक याद आ गया सी के सी के इन्वेंटर कौन है डेनिस रिची नोट कर लेना सी के इन्वेंटर कौन है डेनिस रिची ठीक एक और याद आ गया कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज किसे बोला जाता है सी को हमारा मदर लैंग्वेज कौन है सी सी लैंग्वेज कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज ठीक तो ये कुछ लिखा हुआ है बाकी नोट्स में पढ़ लेना मेन है समझना अगर समझ गए तो कुछ बढ़िया लिख सकते हो समझना क्या है इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं किस टाइप के सॉफ्टवेयर है लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यानी ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है interpreter line by line read करता है किसी कहीं भी एरर आती है तो वहीं से लौट जाता है कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में object code object object code में या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है कोई एरर आती है तो ये क्या करता है कलेक्ट करता है कलेक्ट करने के बाद शो अप कराता है सोअप करने के बाद आजकल तो क्या हेल्प भी देता है लाइन नंबर चार में ये एरर है इसलिए है इसलिए है इसको हटा दो सही हो जाएगा मतलब नीचे सजेशन भी देता है इंटरप्रेटर में ऐसा कुछ नहीं है ये कोई एरर बात कोई एरर आया किसी लाइन में तो वहीं से लौट जाता है फिर से इंटरप्रेट होता है तो समय ज़्यादा लेता है ठीक एरर नहीं शो करता <clears throat> तो ये हो गया हमारा कंपाइल इंटरप्रेटर में अंतर क्या है असेंबलर भी एक ट्रांसलेटर है लेकिन ये कहाँ यूज होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज जो मेनिमोनिक्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है ठीक आई होप को समझ में आया होगा चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट्स ले लेते हैं फुल फॉर्म कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड फुल फॉर्म है तो देखते हैं एक सी सी प्लस प्लस जावा से पहले कुछ लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज बनी जो बहुत ही बहुत ही पॉपुलर हुई और बहुत उनका यूज़ हुआ तो पहले नंबर पे आता है तो बेसिक का फुल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है बेसिक का full form beginner all purpose symbolic construction code beginner all purpose symbolic instruction code BASIC दूसरा कोबोल कॉमन ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है common engineers oriented common business oriented language तीसरा fortran fortran का full form formula translation BASIC हो गया कोबोल हो गया फॉल्ट्रान हो गया के अलावा बस ओबल पलटान हो गया ठीक यही है ये हो गया हमारे कुछ आ, क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट के लिए पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं सी सी प्लस प्लस जावा नहीं था तो इसी में काम होता था बेसिक का beginner all purpose symbolic instruction code COBOL common business oriented language और फॉर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेट ये हो गया सी के inventor Dennis Ritchie C is a computer mother language अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको सी लैंग्वेज आना चाहिए इसीलिए आपके <clears throat> जो ओ लेवल जिसको जीरो लेवल बोलते हैं जिसको स्टार्टिंग बोलते हैं उसके स्टार्टिंग में ही आपका एक पेपर सी लैंग्वेज दिया ये एक सॉफ्टवेयर कोर्स है डिप्लोमा कोर्स है पहली बात आपको लैंग्वेज आनी चाहिए ठीक आप बहुत लोगों को ये टफ लगता है लेकिन बहुत ही सरल होता है कंसेप्चुअल होता है कि एक बार समझ गए तब इसको आसानी से कर सकते हैं बाकी हमारे यहाँ पेपर जो सीखा गया है जो बहुत बढ़िया गया है जो हमारे अतुल सर है बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं और इसके अलावा ये हो गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अगले सेक्शन में आएंगे तो नए टॉपिक के साथ आएंगे तब तक थैंक यू सो मच किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो eight three one eight double one nine eight double zero पर संपर्क कर सकते हैं नहीं तो टेलीग्राम हमारा ग्रुप है सॉरी चैनल है आप टेलीग्राम इंस्टॉल करिए टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप लिखेंगे बाइंड टू प्रयागराज हमारा चैनल शो अप करने लगेगा उसको आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ठीक नहीं तो आप इस पर भी बता सकते हैं टेलीग्राम में ये फ़ायदा हम इसमें नोट्स जो हमारे वीडियोस लेटेस्ट आएंगे या मॉडल पेपर जो हम बनाएंगे फ्री में वो आपको टेलीग्राम मिलेंगे ठीक तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे